这把马萨姆是蓝色。八手。两倍。 两倍，二条，四倍，五条，三倍，六倍，两倍，三条。 选择。 Get her. 六倍，两倍，三倍，四倍，五条，六倍，两倍。 中卷一点红，前奏。前奏。 两倍，东园一点红，四倍，哈哈，前奏，六倍。 两倍。三倍。二条。两倍。 两倍。 防备。 两倍，九条，三倍，开放，耶，两倍。 我谂下先，爽手啲啦，蚊都瞓啦，痛乜鬼嘢啊？抱走晒我啲靓牌，省港澳籍后喺度问你。